Dalam hadis ada dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik tiba Ramadan yang bermaksud empat jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap muslim sepanjang Ramadan. Hadis Nabi ni tak pekat ramailah. Pertama mengucapkan istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu yang paling baik yang panjang tu noh astaghfirullah sampailah wal hayyal qayyum wa atubu ilaih kedua memperbanyakkan ucapan syahadah ha, ni apa dia ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu saya tengok guru saya dia selalu sebut benda tu sehari tak tahu berapa ratus kali setiap masa bila pun nak turun pergi kereta turun kereta nak masuk rumah bila-bila masa dia teringat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Memperbaharui syahadah Sangat baik untuk kondisi iman kita Kita tak tahu bila masa lintasan hati kita Mulut kita Tindakan kita yang kadang-kadang mempertikaikan Qadak dan qadar Allah Kadang-kadang sebut Hujan pula dah Eh hujan ni menteri apa buat turun Bukan kuasa menteri buat turun hujan Allah yang kita duk komen hujan pula dah ni komen siapa tak bahaya kau kataan tu kita tak tahu tindakan kita hari-hari oh tu sepak batu sepak batu ni sampai bengkok kaki ni melompat-lompat oh dia maki batu dia yang keluar mulut dia tu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah perbaharui iman kita banyak benda yang boleh membatalkan akidah yang walaupun kita sebut kadang maka dalam bulan Ramadhan Nabi memperbanyakkan ucapan syahadah ketiga berdoa meminta syurga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah dan keempat memohon keridhaan Allah ha, ini yang dosa eh, doa yang kita baca <clears throat> selepas tarawih Allahumma inna nas'aluka ya Allah kami mem- memohon kepadamu ridhaka ridha Allah ha, ini yang kita minta wal jannah dan juga syurga